banuupu babika pulezidenti mhm. wy mm. nti intelligence batwale wa museveni abawe ssente mhm. era mutabani wange nawulidde balwana namubuulira nti abasajja bwegenda mutogenda mpulira ababolooza ababolooza mm. ababolooza <laughs> ababolooza bayabakubyewa nze ate simufollowing mm. mbuyaba batudde batudde <laughs> ate yamwepankako namukuba mukyamulaba mhm. nagenda ewaffe omuzzukulu ava atya ku mabega ga jjajjawe n'agwa eh. bajja kibatula nze nsaba despenality eh. kakati nkugamba eh, you did not recognize museveni ti ajja kubatuusa mu nsi ensuubizi hmm. teri ggwanga litalina founding father hmm. amawanga gonna mu nsi ne bwotunulira america george washington ne bwotunulira ani italy george kavuwa ne bwotunulira ne kenya kinyata nyerere ani ah, kawunda bamu buli nsi eyina omuntu yagizimbira omusinge gwayo ebyobufuzi biringalire okwata kati nokakwasa munno omulala mm. kati fe mu uganda ekizibu kyetwafuna mm. it was an abortion timbengo mm. yigatano butibuti nabakuba titwaddamu okufuna mirembe thats very important titinetulya museveni nti ye muntu asobola okututuusa ku estatesman asobole okututuusa ku orderly succession bano bo nga balowooza tebasobole okusuula museveni ne basigalawo bapawulo muwanga bakiyiwa thats why ihave been fighting defending museveni all the time nyi songole believe the problem is not museveni kiri mu bamafiya mhm. bamafiya naddala abavubuka abataabo babbi nnyo bagera mu serena bamafia museveni gwodifendinze ennyo tasobola bakolaekizibu ah, ekyo tabasobola tabasobola okugjako nga public ate yevuddeyo mm. kakati ekyokubiri nembagamba nti nze ndi mu bantu bayagala okugjako pulogulamu zange nezibalema zonna bali babadda tumwebaze bali benga bamutiddewo ate osobola kumpira tutesa enkwasa omutwe nze ndi mu public mm. abantu banegereza nsigenda kudduka hmm. kakati bano bwe babanga bali mwekezayiro bategeera nga ki ekyabasuula naye tibagenda genda mwekezayiro kuba balina travelban oh is an international one But if you have an international ban you cannot do business in the us and its allies hmm. your family must be deported they are deported they are here nemba gamba you have an organic case which is international e chinese yadduka omusajja omukihayina yadduka yebagende bamuvunanire waabwe there is a chinese a kenyan and an indian and 115 ugandans including 62 surgeons thats an, an external case hmm. domestic ro tegirinakoki buyinza buyinza hmm. kakati bino byonna ebiriwo byetulaba wano biri mu kintu kimu kiki ti gavumenti ya uganda ekulira yoweere kaguta museveni mu nsi teriiyo teriiyo etya this is a very unique situation for political scientists yinga teriiyo etya e, embeera eri mu uganda tirina nsi gye yali ebaddemu why ensi etambulira ku bipola tukiyita bipola bipola kitegeeza busoma international relations nti mm. ensi eyimira ku mpagi bbiri russia n'america atazibusibiikitoday tuyina gundi tetuyina bipola the chinese are economically dependent on us and its allies the largest buyer of chinese commodities is the european union mm. who pays the piper controls the tune mm. China to Jivala. Two. Mm. In international law, international relations, any country that cannot sacrifice its children for overseas and domestic interests is not a nation. Mm. Mm -hmm. In spite of the numbers. Mm. America, mm. Iraq, and That is a country. Mm. A, any state that cannot sacrifice his children for overseas or domestic interests is not a state. Hey. China is disqualified. Uh-huh. In spite of their numbers, mm. you have never seen a Chinese fighting elsewhere mm. outside China. Mm. mm. kakati nosanga ekyokubiri nti ensi yonna government sitting government fear opposition mm. because the principle of power get power consolidate it retain it is border control mm. ne bwotunulira mu america there is a term limit for an american president mm. but there is no term limit for a party mm. the democracy republicans can rule america as long as their interest they are voted by the population ono mm. yagenda ya omukulembeze yakola ki naye boro mm. eh, mm. control nti gavumenti mm. zonna eziri mu buyinza zikyazirina okubeera ne boro control ti brazil mhm. yajjanga webeerere eyamaanyi netuuka ku golo nerimu okuteeba neguzaayo ne baluka olukoluto dasi boro control get power consolidate, consolidate it, retain it. Even yeah. a military government, nge yamin. Mm. Russia mini yagabe vizimbi, nagaba mm. maduka. Yaga kwenye reza Yes, mbu. kwenye reza mbuyinza, you must mm. satisfy the population. Mm. Mm. Kakati, uniqueness ya NRM, mm. niti teino opposition. Teino opposition. Tuwali opposition. Wait, yeah. tewali opposition mu ugandaandikugambye tewali opposition mu uganda kakati ate ekyokubiri mm. ne mwena ali emu nabo ekizibu kyabwe theyar fighting themselves andi nkugambye mm. nti the situation in uganda is very unique mu nsi teriimu where you have a country that has not, does not have an opposition ngaate ne munda bayirwanyisa kazu mm. bulwanabuka nabuka kubera ekimiti eriyo why should nabbanja move here and there mm-hmm. ebyo ine party mm. byali badde yiso yebirimu kati twensuwa ti sente za museveni zituukawa ku bantu abalina ozifuna thats consolidation of what of power eh. nti abantu bano mm. wadde mwemuguza bobi wine nemugula besige naye tuyinza okufuna kyetuyita a headless revolution abantu nebayiga mukiveri yakugamba nti if you want to destroy a society mm. never allow it to retain anything that will unite them in the future hey. Eh. mukiveri akugamba nti ensonga yonna ekwatirangako abantu abamu ogityanga mm. kakatolaba obote mm. obote yakuba obwakabaka bwa buganda mm. naye bwamulema ne buddawo waayi mm. mukiveri akugamba if we want to destroy a society, mm. never allow it to mm. have mm. anything that will unite them in the future. Abaganda ah, basigala babyenyimbe. ebika byabaganda byasigalawo eh. ani yalumba museveni okuzawo obwakabaka baali bataka ba buganda mm. obe oh, te fail to know mm. the dynamics of buganda politics teyamanya mpagi zaayo yes. na buganda hey. Eh. era basooka okusaba museveni obwakabaka baali baki abataka wy obote did not disoy the bataka mm, basigala enyimbe bazikolaki nga balindaani ne bamera n'ebirevu kyamera mbuzi kyewungula ayina ekirevu nti tuli bisala akomyewo kakati kano akawuka ka covid is mm. another uniting factor hey. whether you are NRM, whether you are what, hey. we are united, mm. we want to work. Mm. abantu baagala kukola abantu bakooye okubeera ne bwonooba nga oli mwagezi wenaalimu hey. nga pulezidenti museveni takusasulidde renti bajja kufumula mu nyumba ne mm. bwonooba nga oli mwagezi wa museveni nnyo mm. ekizimba ekyo ngaoyina renti gyosasula weewola sente bajja mm. kitwala ekitegeezekana akabuka muleke kazanyiramu mm. sente zino museveni zabawadde nrm mm. structure yeyali si nabbanja nabbanja bajja mutta eh. yes why anti mm. tebakitegedde nti this is not we don't have an opposition mm. which and government does not fear to lose power eh. tulina ebigambo bibiri mu byobufuzi tulina kyetuyita losing power and being defeated the different political science terminologies Losing power means that you embarked mm -hmm. on unpopular policies, avoidable. Mm. Nti Museveni, guondi besi ya weyajia, mbili mm. kumi na gumu, mm. besi ya tu wangu sobule nkumi nyamu bisatu, mkampala. Nemu sisi weyajia, netu mweba zinafu kama minister presidency. Museveni besi ya mbili, imagine, ya volumitua le kumi na musamu. I wish I had a hundred mcc's. If you had a hundred mcc's, what one would do? <laughs> Ekita geza, Museveni is not hated in Kampala. Wabula. Nti, Museveni. Yekola za government. Yes, before mcc came to power and to mwebaz. Mm. All of the councillors, the majority of councillors in Kampala, we are NRMs. Mm. Strofen. Gundi, uh, gundi, unumuganda angiru kwa hako. mm. ya standing as an independent mm. bwe bavuganya ne sematimba he had no observers on one southern polling stations mm. thats why numbers brought vigira uh, volunteers yatalina eh, money mm. lukwago bwakaddamu ane naali mu maani namuwa miliyoni lukaaga ngaanoonya mm. kukola nguudo mu kampala mm. ekitegeeza museveni is not hated in kampala museveni embakitono a self destruction mission in kampala and as a result he lost kampala okitegedde ekyo eh, nkitegedde ekyo nti kati nabano mm. singa ekibiina kimanyi nga ne gavumenti emanyi ti ebintu bino museveni byakola yagenze nanegotiatinga sente mm. looni mm. yanegosinga looni ya miriyoni bina kutuusa amasanyalaze mu magombolola lunaana mwana bazibba nga yasindika bambega ogenda okukebera polozi ngaenkuyege zazirya mm. transfoma zonna nfu mm. kitutu naye kitutu yes nago bayinginiya lutwama lutwama baali bagenda mutta mm. nemusuzako ewange nemutwala neri mubiribiri ebiri <laughs> lutwama nabeerawo yajja ne mukazi we nanebaza eh. abaali bagenda omutta bekuba amasasi mu kkubo eh? bana basajja bazanya n'abantu <laughs> kakati nkuba olya ne gamba eh. today it wouldnt be mm. nabbanja mm. it would be all the nrm structure why nedda tebayirira kye bafiirwa Mm. kyenkubuulidde mm. nti gavumenti ya uganda a political system that is in uganda mm. is very unique mu nsi teriimu mm. mu mm. nsi mubeeramu nti gavumenti etya opposition okutwala ki ogibbako paasi yaayo hey. Eh. kuba nkugambye mm. capture power consolidate it mm. retain it mm. kakati nrm has consolidated power retaining it tekyewtiimu gyezanya nayo bagiguze edda ne refu bamuguze mhm. kyobalaba yeringaringa n'omupiira ne bwegukwata tebajja gifuuwa anti kibeera kibikibeera kibi tekakati opposition ya uganda singa babadde batya mm. besi yasooka okulya sente n'agamba nti mulete totoko dawo najjayo omutwe nenguzaayo besi ye yasooka bamuwase bobi waini yadduse ye talina mu ggwanga i think why do you go when the, people, the population is going aleme commentinga kakati when it comes to that situation kyali badde singa abeera alimu tebalina opposition naye ngaate bali united balifuza emyaka ataano eh, naye ate mwena alimu mwennyini eh. mulimu babbi hey. why bwe tebatya museveni kugwa bwe balabanga museveni liability eh. kitegede kyegambkankikunyonyole eh. omukazi okusindika omwana aba asanyusa bannansi mm-hmm. Eh? Mm-hmm. omulwadde okumira eddagala aba asanyusa basawo mm-hmm. if museveni has negotiated money baziwa abantu abali ewaka Any NRM person interested with giving these people money mm. would see it as swallowing drugs. Mm. Yali mm. batakitwala ng'omukazi asindika omwana nti nansi tafaayo. Mm. Gwe weeyamba. Mm. You must ensure that these people, uh, their problems are alleviated. Nedda ssente bazibba. Kati nabbanja ojja mbuwulira nti kamukutte. Nze baakampa obutwe emirundi emeka. nabbanja oyo kasana abalemerako ojja eh. kuwulira nabbanja kamukutaanti kyenkugambye nti vulugu wababubi waini okimanyi nti ah, ah, trump bwe yateekawo sente ez'okuwa abantu hmm. yazikubisamu ekifaananyi kye because this is Museveni's money. Mm. Any read of NRM mm. will popularize, will ensure that this money can propose. Mm. Singa mwino mkole waka. Mm. Wali womu ane waka ata kweke nyama. Atenga mkweka ya. Hei. Kwa mpuma mwagala abantu bakole chi. Abantu bali. Yeba sani. Kakatu bano. Bana haba fere haba bi. Mm. Strategy abu ye gamba. Timuseveni is a political liability. Mm. Yeye abagwa. Mm. bobasigalewo eh, wy bajja kibajjako bobalowooza nti opposition eh. bwogigula nogula eh. besige nogula bobi wine nogula n'abalala nti tulina kyetuyita e headless revolution bajja kuyika mukibugabulijjo bobalowooza mbu omuntu okwediima ate kitegeere nti mu bulaaya nakola mu gavumenti nakola ebibi bonna bakozi ba gavumenti wy mm. balina welfare ya society eh, nti naawe atakola eh. oli registered bakuwe sente yuaregistered eh. kati mu uganda ffe mm. tuli ku private secto buli omu dabo zed zakolayo zalya eh. we wold be Um, abantu twali badde tulina ebintu bibiri museveni atuweweerezezaako mm. naye esente olwayingiddewo ne fino companies tezikola naye gweddayana mwe abali mu miherezi temulya nti muswala sente zezagobyakawuka ka covid immediately got 3.5 billion mm. trillion mm. amalwaliro makalu kakati mwekibalimu okutegeera nti covid ayita mu feezi ezisatu feezi esooka teyatuyisa bubi museveni yatulooginga feezi eyokubiri etuyisiza bisente baziba mhm. kakati baagala tukubyawo mu novemba eh, eh, eh, zino bazibbe zino bazibbe the all countries are going back to work amawanga gaddeyokenya kenya one third hmm. of kenyanis hmm. go to church to masics okuli kinyata yagambye nti by june 2022 hmm. abannakenya bonna balina okubeera nga bagemeddwa kyembakitono mhm. okugema abantu emitwalo 15 buli lunaku bo bannakenya eddagala erigema balijewanga minisita waffe ah, yagambye ntinobaatumafenna twewozemu ayemuefu abayerofu ah, baleta gundi bali hmm. bagala goba china kiryabwe uh-huh. kyobalaba nebakulimba mbu badevelopmenteeryabwe mugendeyo mu ttaka lya nanyonga nze nina ekintu kimu kyokka tekajja kunkwata ah, temujja kundabako nga mbigezeemu ebyo simanyi vadokese simanyi ani simanyi vakedo nononono eh. nze eh. mbimanyi nkyabakeera kumaca abaana bange babiri baafa olunaku lumukiseka namemengwambwe twagemeza abaana eddagala efu <laughs> nze nyiza okbigendamu ebyamu eh, ebyokugema nabuuziza omusajja jjo yambuuziza nti weegema uh-huh. nemugaa nti wa enziku eyinza okukwata omusajja yatomerwa endiga oba yagijeewo ti muba omunegema atete nakajawa nakabuka nakajawa mumwegeme eh. naye abalwanira eddagala nti musenera alwana nono nono do you fight over drug lwaki baganye ogwanga okubaako kyayogera ebintu eddagala lyonna bwe bali developinga mm. omuntu alifunako patent eh, thats why i told you mm. that in developing developed countries mm. a professor mm. ate mwekamba a professor akola patent mm. ate kambabuulire museveni bayinza okuba nga bamufera moyibwe yali akuza emyaka abiri uh -huh. bukyakwata power uh -huh. bamulimba ne bagana tugenda kukola okuluka Uh -huh. nafuna bayinginiya bonna mu ami luddawo okuluka eri luddawo nagamba nti waliwo dokita simanyi oluwoki mm. i was invited to nairobi mm. naliyo ku mukolo Mm. nga balonkinga eddagala lya siriimu mm. iwas invited mm. kemirin simanyi kemirin kampuni yaabwe teryaliyo e was ahox to celebrate moyezi 20 years in power kakati kyenkubuuza mumbuulire baprofesa ba uganda baali bakoze ekyo waliwo profesa omukyalo baba muitaani obaani dokitaani museveni yamuwa sente adiakawunga akakola emmatoke kaliruddawo mu supermarket museveni nakwata square mile z'ettaka bbiri ne biliyoni mukaaga naziwa sembeeguya nono e noyo dokitaani abedi bwanika mm. embuzi enjeru ziriwo embuzi eh, eh. enjeru ziriwo museveni ah. nakwata sente mm. naziteka mweno kiyira eriwa eh. kayola kayola ayo ah, assembling ayo doing what mm. hoax iyo obungo kabisanenkubaolidde nze nekuuma bwekuumi mm. era tekajja kunkwata yes ebyabwe sibigenderako my protect myself mm. kubanga wayo qualo of a success we don't qual of a success mm. it would be olaba abazungu kyebakola nti emadagasika bwebaga nti bazudde eddagala nabaga nti tulitutte ne magufuli yaga nti ndiguzeeyo what happened to that drug kati wano mulwana mutya ne profesa mm, eh, musenero tasomangako yatusoma diploma yagenda kugundi nga era baali bamulowooza nti agenda kutwala ekifo kyan oh, the people i dont respect is musenero bonna bamanyi yamuwane museveni ani gwatawanangako ani gwatawanangako musenero why mbamanyi bonna bonna babeeramu emyaka kumi nena i know how they want money my appeal to ugandans is to ensure nti tekatukwata naye ate enjala ebattira eyo gye balinanti eproblemu eri mu uganda eh. nti uganda eh. it wouldnt be nabaja moving he and there mm. it would be nr nababukamba bulire abaganda bagaa nti sajja bi teribulako kalungi mm. let us analyze upc mm. singa akawuka kano kazze ku mulembe gwa upc baalibye sente what would have is discrimination nti aba ipc bo balirifunye ne batawa baani gwe nze ah. mu erevo mukimanyi nti batusasulanga sente nga tusomaebakuwa oba teyaleeta bajeti nebaga nti bajeti kakubogo uh-huh. amasomero gana mu uganda mm. used to go to the minister of education mm-hmm. okufunayo yero maize mm-hmm. obwenyanja naki nga byabwer amasomero gonna nga buli lwoteekabw essomero nibeera recognized by government okotoget hmm. ebrand new tata eyo uganda yali luddawenga bagaita tata sukulu zimwankole eyo nga yali nungi obote get this money obote hmm. Ya e ina hero bice colors. Uh -huh. As opposed to yellow bice colors. Uh -huh. Eza abano ziri ruda. Eza yero. Eza yero. Abantu bali kabadamu ne bazifuwa fuwa. Nanti yinkuvulia. Hero. Kumanga yeah. ukote ya ina hero zide nga yeyeka. Ni mm. baru fula hero zide. Mm. Abaru wanyivo naba menja mungundi lwa kasisi vani. Mm. One day. Omusajja yali kalungu. Mm -hmm. Namuita kakoza. Omusajja wa yupisi. Mm. ng'ekalungu tewali bayopesa mm. kyava abagamba nti bannaye bwe mbaleeta akawenkenoobote mhm. munaamwaniriza mm. sikirimugaa nti ife twagala kulaba ku kawenkenoobote mm. najja kakoza najja asaba obote ajja akyala ekalungu nagenda basimba ebitooke mairo nga kumi mhm. obote yasiibayo upc eh, the congress of the people Eh. everywhere UPC. Hey, hey, UPC. Everyone UPC. Even you. UPC. Kakati? Eh. Pole pole mwia kwa yali discrimination. Mm, Gabaso sola. Kakati? Obate kwa atuka ya siba yu ikanungu. Mm. Bantu ni bazina amazina ni bakole chini ni bakole chini mwenye baganda flatulers and pretend. Kakati siya babu uza <laughs> kakakoza. Eh, nemugana eh. nti naye ddala waliyo abantu abanjagala mu buganda nti eh. nga baana abasibye wano yawakakooza egaali enkumi ezi yagenda naye enkeera yazikomyawukira bicycle nakola edduuka emasaka kakooza kani museveni direct nti nalwesi owamba nemotoka nebagenda nayo akajola ka upc katuuka ku kyalo enkumbi ya upc yatuuka ku kyalo 1980 hmm. buli mubaka wa upc bamuwa vesipa nebamuwa isuzi okupiika apo mm-hmm. nebamukubira n'ebifaananyi enjawulo wakati wabalina eno eriruddawo anti kyenkubuulira nti bano baali baalina abayeekera ba museveni eh, eh, babateeka ku bunkenke omukazi alina mujja we maka atereera togalira musajja bwerwaddayo gyava eh! kakati ate bano tebalina mujja waabwe kikumi musanvu katonyeza mwenda palo of africa fm ekulalyo ogwe omuntu wa bulijjo tukwebaza okubeera nga okyali naffe program the patriot mwoyo gwa ggwanga nga tukyalina omukukunavu yosefu tamala emirundi mutabani wa yowaana mirundi ne mukyala mole namatovu nga tukusunsulira ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambulira ddala mu ggwanga lya tuli nelya uganda tuli ku nsonga eya covid saako ne gavumenti engeri gyetambula mu kiseera kino era nsonga nyingi ze tuli mu tunuulira mu mbeera eno naye ah, ah, deputy headmaster wa bombo ameschool agambye kwali eh. kagidumba gamba nti no eh, omukuku nabye bali kubeera ngaate ensonga zonna azirambulankubalidde ah, omusomesa wange nti ensonga ozogenkugambye mm, covid nti bano balowooza eh. nti kasita ogula besige ne bobi wine uh-huh. olya sente nga bweoyagala mm. we shall get a, a, a headless revolution nga teriiko banebogera na buto balaba e. naye toyinza kuzanyira mubulamu bwabantu waliwo omukulu mm. w'essomero mm. abaana e, e, embuzi ze zaafa abaana ne bali embuzi wiiki namba mm-hmm. embizi ne zifa ne bali embizi wiiki namba mm-hmm. enkoko ze ne zifa ne bali enkoko wiiki namba mm-hmm. bwe yafiirwa omukazi we baayo kyessomero temuyinza kubba ku nzige Mm-hmm. nemubba buli kimu ekiri mu ggwanga everekalalami temugibbiramu mm-hmm. ku luno katitamukutte ku bantu mm. nemugamba nti sente olufuluma 3.5 trillion oxygen n'alabika buli kimu yonna nekirabika mm. nemudda mu kuzina nti abaafa baapapa dayera nazina nti abaafa baapapa mm. kyemuzimba temukimanyi naye dayana twalabye ababaka bamutamidde mu palamenti ngaomubaka nga dayana weizawa mane nkugambe nti bwekyamuzannya Mm. nze ndifendinga omuntu ogwo museveni yekka uh-huh. kubanga mbamanyi nti amagezi gaabwe baagala basuule museveni bo badayana basigalewo ebo basigalewo ate tubeere waasi nnyo mm. abafere ate bwemugjako museveni mm. mugenda kufuzirwa abafere ate abayitirive ennyo eh. ababba buli wamu kuba museveni sente azireese anegosiyatirire miliyoni za dola bina Mm. naleta amasanyalaze mm. leya nebasente nebazibba kitutu mm. musabe naleta nasindika bambega nebakebera emiti gyamasanyalaze gundi zonna nfuna bagamba nti buli wamu leya weyawayalinga muyina kuddawo bakozesa aluminium wayas zikola emyaka esatu enyumba nekwata omuliro transfoma zonna nfu naye pulezidenti bwe yalagira nti bakwate abaali muleya abazibba oyo omukazi omulamuzi ogundi mulyagonja kyeyakola mwali temukitegeera nga we babba ten million dollars mhm. abagamba basasule fayini ya uganda mhm. e, ya miliyoni kumi wenolowooza nti fayini mhm. alimba abasajja museveni bwe yalagira babakwate babagamba mwino tutwalewo omulamuzi nga waffe ngajja tuwa beiro ate atuvunaana ngaomusango tukompasa etimba akuloyagano ate babakwata akuloya batya kyobulaba ti otafiire otafiire babadde nagenda ewuwe nebagenda kuteera obutwa mu mmotokayo yes nagendayo nemugamba otafiire nga mbayina ku byuma mhm. tebagenda kuteeka kuba bamutya aze mu saidi mwemuli emisango mhm. kati katumba omala teyafudde mm. e, e, era bukitasanya bwati nazanya bwati simanyaani mm. kasitolabakatumba nga tafudde mm. ande kati abantu baabwe kati babakuba amasasi kubatta babuze obujulizi etunaawummulamu kulooli mbadde mukwata bafu nemubata uh-huh. uh-huh. kaweesa natibwa abantu kikumi uh-huh. kati abantu bamwe mbadde mugula okutta abantu mubakuba amasasi mubuze obujulizi ekyo kirungi nyo tukikubireko mungalo baneno abafiiridde mu operation nga bafiiramu batya eh? batta bujulizi oyinza okuddira omusajja eyali atrailinga gundi Eh, eh, nantaba mm-hmm. nomujja kupiikapo omusajja namukuba namutta nga sebulimi eh, ati nebagamba abasebulime bawabidde nampala stupid omuwabiraku ki gwe batya kupiikapo ngaolaba ebyo byonna bitegeeza byebikiro nti something is going wrong singa mubadde bagezi bano abalina amayembe abalina ebyebigule amajini eh, gaba gatandise kati okusaba nnyoko n'abaana bo ah! nti kasamwe omuzanyira mu kawuka akakutta eggwanga lyonna mm. irrespective of tribe mm. it would be in the interest of government nrm structure mm. to ensure that these people get money Mm. ngekati sente zize tufunye 3.5 trillion ebizibu ebisinga tusobolaandi kyenkubolire zaako byakawuka ne fino companies tezikola n'abalwadde tibaliiyo naye dayano oli mukazi mulamu tumwebaze eyamuleeta ne bagobalukwako naye lweyagaliza mukai kitao eyo famiry yatumwebaze n'ey'omukazi oyo ejja kukyayibwa mu buganda muno mu uganda bajja gikyawa temulifunamu balidduka buddusi nti okuliyati akavuyo and people die and tomorrow osente bwemuzifuna kino kampanis zikola kati sente zagobya akawuka muzongere oh, mu uganda mukamwe muli sente ezagobya akawukaagamba abaana bange nti tukole kiriniki ewaka nze bajjanemala nfa obankangirako abantu eh. tosobola kuntwala mu ddwaliro ainot ashamed ti this ebintu bino biririyo hmm. noga nti ababadde mu malwaliro gonna ebitanda bikalu because the manner 3.5 and the issue would be now hmm. how do we prepare to survive the third wave mm. uh -uh. zibasatu ziba tulimu yakubiri ate munagivaamu mutya nga tewali kyebakoze kiri permanent nabbanja ali bwomu kati ojja kuwulira nabbanja kamukutte nze bano mbamanyi nga bamukutte ojja kuwulira nti kamukutte akawuka eh, yeebake bazibbe nedda baleke baleki nabbanja baleki nabbanja baleke bazibbe ejjoogo libagwe mutwe ejjoogo libagwe mutwe okujoganga abantu kati nabbanja yakola abasuma bafuwa mikka mumaka gaabwe bazimba apartiment ginajeera nabbanja abaleke nze ndifendinga omuntu ogwo yekka kuba bano mubamanyi bafe bagambye kabakwate ebiriyoni kumi mm-hmm. oli yabafeze mm-hmm. nabalyako miriyoni ebi nabatwalira ekifaananyi kyomuntu ali mugalubindi nga mbolovu Mhm. ne bamugamba nti ono yakola nemirundu yaoperatinga ebyuma eh. ntie singa tumuwe biliyoni kumi mwenda mukukubire wano ngaagamba nangaikana contributi ngaliwo munene agamba okuwona mirundu ziminis nebabukadde kumi biliyoni kumi nziwa but why dont you release my assets facitisizange nembata kubanga bwe babeera ng'omuntu webasuubiriza okukola naawe bali redd omuwa 10 billion amugambye ah, munne wa mwenda yamugambye naye omusajja alina amagini nti kituufu twatudde motoka ntuzire kawala naye nawulidde abyogera yabijjeewo magini kakati mwegamba buli mwenda misa mwenda yetimitereyo bwemba omwagala okukwata amajini omanye amajini ekikagoba gumba lyambizi bateeke egumba lyembizi mwanda we amajini tegagenda bakwata <laughs> mbagamba <laughs> ngenda basomera obuta bwange buno bubiri ŋŋende ah. mbagambye mm. nti akatabo kano wenakawandiikira mm. sooka obabuulire ennaku z'omwezi tobikkabo wano mbagambye nti uganda is in a very unique situation we don't have an opposition we don't have those who are in power believe that by sacrificing Museveni mm. they will retain what they have rooted and the public will not attack them ekintu ekyo muwanga yekisomesa abantu muwanga kivumbi yes muwanga kivumbi yagamba nti ebutambala twakayalinga omusajja minaani ngenda kabasomera mm. next week nti everything should be blamed on museveni uh-huh. where do you blame museveni mm. how many countries in neighboring countries mm. where government has given money to mm. people naye tamale wiiki en ebadde hawash with messages ezibika purezidenti ate ebyo byo bivaanti eh, abavuga purezidenti temubamanyi bali babika bisatu eh.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 toyinza kuleeta basajja bali ku nyanja nga babba nuuni ne babba ennuuni z'abantu ne bagoba abantu mu ttaka revenue authority neddira ebizimbe byabaganda n'ebitagitinga baavuwale babitwale ne muddira ennyama abakinjaje ne mubabbako lufula ennyama ne mukiga nti eri mu faludoni Mm. abaganda bali mu informal sector mm. utoda ne mugitwala mm. this was losing destruction mission you are popular in fact the moment museveni devases all of these things afuna 90 percent mukampala mu buganda ate asobola okudda bwaba bino abitunulidde gye byava n'ogenda ebusoga ne baddira abakasoga ne babasimbisa ebikajjo mm. ate ne babagamba nti okufuna licensi etunda ewa metta mm. ofuna midoman mm. loole yebikajjo eya miliyoni etaano ne bagigula emitwalo ataano this is what cause museveni to, to perform badly in busoga bikajjo economic kakati museveni was not defeated in buganda museveni lost buganda nkugamba nti the opposition is nti where leaders in Africa are defeated, mm.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 buy off a person abalimbye n'abaleetera ekifaananyi nti ono yakola ku byuma bya museveni kati kambijjewo tulabe oba mubadde mulowooza nti waliwo abikolako akamugjewo kamugjewo mbitereke ebyuma tebiri wa mirundi eh, biri wani can, can I give those machines somebody else?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 bo badidde buli kibi kyonna tukiyita spinks tukiyita sacrifice lamb ti abayudaaya baddira ebibi byonna ne babisuula ku ki kyokola nabbanja mukazi mugezi yagee timuziyita sente za nabbanja muziyite za museveni mm. who is talking about it kadisi mbukedde ali mukatumba kati naye kasajja kuli byabali mukba olugongo kuli byabajja mutta olaba kano bakagoba mu new vision kano nekagenda n'obugalubindi bwako kuli byabajja mutta omanyi waayi beyambisa bukedde tukiru cases kati kuli byajja kutuuga ekiseera nga bam tebakwasa entu gyobaita kuli byandigisala ewange kuba era kuli byalemedde ku musango gwakatumba wamala katumba katumba katumba naye kulubye ogenda kuddaho gwakubye bujinga akubye abantu bonna ogenda kudda olwaliro nkubidde katerega esimu nemuganda kulika yafunye obwaladekaterega abakoledde nnyo nnyo nnyo nnyo katerega abakoledde nnyo mm, nayetebasasula mm. this is however mm. when olaba nonangene yakuba abantu entungamu nabakuba n'abonona bamwadde obwaladisa embalala Mm. kati beyakuba bomu bawaddeki nabaga nti abanyankulaabo eh, eh, abawesitaana bagendagenda nnyo mu ggulu kuba tebawalana eh. tikina ensonga omusajja nakuba abee naalemu entungamo gye bakuzaala nabakuba naafulula enkya najja nga mbabazi yamukoledde embaga enkya naafulumira ewasala enkya aladis naye beyakuba bomu bawadde ki gundi napoleon yali ku mukolo okuzzayo papo state mm. napoleon yalina omusajja we nga bamuyita genoner the bravest of the braves mm. namugaa nti genoner why are you not happy namugaa nti am not happy because the 300 french soldiers who died when weare capturing the papo state cannot, cannot witness this event mm. naye mwe nemulowooza nti ayine naakuba abantu entungamu avenaalimunavakuna bwamanyo enkya nemukeera ku makya nemuwa bwala disitekina ensonga beyakuba bo tekina ensonga yakomawa tekina ensonga tekina ensonga afulumira wasale afulumira wambabazi kati tekina ensonga beyakuba bo mubawaddeki oba kaali kazanyo ah, mwe politikisi wamwegomezannyo oyo obujozi obusuma n'obujozi bashumane bajoga bashumane bajoga bashumane bajoga mm. oyo wamwoyo mm. that's why me am different mm-hmm. nze eh, fo abaganda tuka kine ensonga kine ensonga kine mm. ensonga kine ensonga fo abaganda kine ensonga ye munyumba oyingira jukira kyowankola Mm. E, eh, munyumba oyingira nekise bubozika makuka <laughs> mujja kukabukuka kadde tekagwamu nsekere eh. eh, katusonyiwe nga tetwerabidde mm. abawesitaana bajja genda nnyo muggulu eh. tekina ensonga omusajja yino nakuba abantu entungamu n'abamenya amagulu enkya mwali muli siti katbakubirkmabendanmubatunywa nokusinga yesu naye bano bo beyakuba n'abakuulamu amanyi bomubawadde ki as this man general nel mm.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 kati bano abalowooza kambabuulire nabaga nti lwaki eryato teribeera na stage mu nyanja mm. eryato okulivamu kulite toget power from museveni to you people mm. mwabalowooza nti musobola okusuula museveni kigenda kubagwako bamafiya abali mu gavumenti ababbi abatasparinga na sente zino za covid mm. zebaali badde bagamba gankubuulire ne menecases abasajja abo ababbye sente abalina amakutiya mu nju wod add on money through proxes ne baziteka ku nsawo eyamba abanaku kubanga abanaku mwekambabuulire feeza esooka feeza esooka hmm. abantu baali zizitinga ah, feeza eyokubiri mubakuba emigo ne mubafulumya kampala hmm. mukimanyi nti abaserikale kati nabo emotoka ogivuga eya private nogingiza kampala osooka nogipakinga wali nobawa enkumi ettaano baga nti endereya mm. endereya salaama baabaana mm. babwemubawa emmere aa ah, mm. abasirikale abo tebasobola kuzinana bantu nemutema nobalaba bwe batema abasirikale abo bemutadde ku street bo banyaabwe tebabakubira masimu nti you can tolerate up to november you think it is possible is practical eno weebu bayinza okutwala paketi <laughs> tamale tukolebwe tikanzigyawo buno atweyongereyoojja kulaba abaserikale nga bazinana ku bandi nga bazina n'abantu nabo baavu okubifuna okolaba <laughs> nga nabo bali kuwa nti wanjaka ekyanga ebinyebwa solome ojja kulaba abamaje nga balina abantu bano abapolisi bal wanjaka ekyanga ebinyebwa solome wanjaka ekyanga ebinyebwa <laughs> mbagambye muve ku sente z'abanaku mukkirize museveni awa abanaku sente hmm. abantu bajja kuza balansi mu kibuga mbabuulidde what, ebya e, uganda byakaba bitya ebya uganda byo byakaba bitya ebya ah, e, uganda byakaba bitya ntobolaba wanu wanchekechange ebinyeebwa mukikulaba ngoba zino wanchekechange ebinyeebwa solome wanchekechange ebinyeebwa wanchekechange ebinyeebwa solome wanchekechange ebinyeebwa nga bali ku switi bazina bwe bati banchekechange ebinyeebwa solome wanchekechange ebinyeebwa wanchekechanga ebinyeebwa solome wanchekechanga ebinyeebwa nga bali kundunkubazinabat oyina okutuka wanchekechanga ebinyeebwa solome wanchekechanga ebinyeebwa wanchekechanga ebinyeebwa solome eh. wanchekechanga ebinyeebwa wanchekechanga ebinyeebwa solome eh. wanchekechanga ebinyeebwa wanchekechanga ebinyeebwa solome eh. wanchekechanga ebinyeebwa solome wanchekechanga ebinyeebwa obalabengabaddukabadduka n'obujozi bwabwe eh! olaba abadduka n'emitwe olaba ejjuuko lyonna ngu ligenda liba obusuma bubafuluma mu nnyuma eh! wanjaga ekyanga ebinyeebwa solome wanjaga ekyanga ebinyeebwa obusuma bwe balina obubba buli wamu hmm. ne kapaterya musonso hmm. naye mm. temuyinza kuba ne kapa omusonso tegubba nayina okuba nemubba buli wamu nemubba buli wamu nemubba buli wamu nemusuma buli wamu nemusuma buli wamu nemusuma buli wamu covid yayimiridde omulundi ogwo dayana nadduka dayana azimba bizimba enajeero <laughs> bajja kuzza balansi ojja kulaba wankekeca wankekeca ngaebinyebwa solome wankekeca ngaebinyebwa sokogajeko sokogajeko wankekeca ngaebinyebwa solome wankekeca ngaebinyebwa wankekeca ngaebinyebwa solome wenchokichongebinyebwa <laughs> ojja kulaba nga abaserikale bazira kalipuso kalipuso kalipuso amerikanibwa nti kalipuso <laughs> ojja kulaba nga abaserikale bazinara abantu kalipuso kalipuso <laughs> embabuulira sou carico, sou carico, sou carico, sou... Ei! Dayana, Dayana ate abantu bamumaakirize naye omulabisizza abantu. buli omu aga dayana sente zaffe ziriwo dayana gwalina sente zaffe banaye temumpitamu bbi